हेलो मैं आर्यन आपका फैक्ट फाइल चैनल से स्वागत करता हूँ और आज की हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो का टाइटल है five interesting facts about space fact number one क्या आपको पता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जितने भी एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो पर डे स्पेस टाइम के हिसाब से कितने समय तो कितने सनसेट देख सकते हैं वेल उसका आंसर है कि वो लोग पंद्रह सनराइज और पंद्रह सनसेट देख सकते हैं और अर्थ से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि अर्थ देख सकते एक सनसेट देख सकते हैं तो वो वो कितना मज़े में रहते होंगे फैक्ट नंबर टू क्या आपको पता है जो मार्स पे का ओलंपस माउंटेन है वो सबसे बड़ा माउंटेन है सोलर सिस्टम का वो वो छब्बीस किलोमीटर लंबा और छब्बीस किलोमीटर चौड़ा है फैक्ट नंबर थ्री क्या आपको पता है जो नासा है वो अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक थ्री प्रिंटेड पिज्ज़ा डेवलप कर रही है फैक्ट नंबर फोर क्या आप जानते हैं कि अगर आप अर्थ को एक मार्बल की साइज में कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा वेल well, इसका लॉजिकल सा और साइंटिफिक आंसर है कि अगर आप इसको मार्बल की साइज में कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा फैक्ट नंबर फाइव क्या आपको पता है जिसन है वो मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है वेल उसका आंसर है कि सन मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने में लगभग बाईस करोड़ पचास लाख साल लगाता है और आज का हमारा फैक्ट का सफर यहीं खत्म होता है अब अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें सब्सक्राइब करें और नई वीडियो देखने के लिए आप जो है लाइक कॉमेंट